感情以及健康的部分做提点。如果您是其他生肖的朋友，请看上方的链接，针对您的生肖去看影集。再来呢，就是针对属老鼠的朋友，在这个月呢，我们逢的是进马的月份。那在逢到这样的一个月令的时候，它代表是不管我们在做任何的事情呢，都一定要积极，而且有。 这个计划性的，那么你才会往好的方向去发展。那在这个月的排名呢是第十一名哦，虽然跟上个月相较下来是落了九个名次，但是不用着急，因为在这个月令呢，我们的这个凶星的这个凶的程度呢是上个月的一半哦，所以呢它的影响力呢是比较小一些的。 那在工作方面呢，属老鼠的朋友呢，在这个月会感觉是比较充实，而且比较繁忙的。那所以呢，会特别建议我们在一开始的时候呢，就设定好目标以及要完成的事项，那再按照它的轻重缓急。 或者是时间可以完成的这个长短呢，来改变一下顺序，让自己呢可以稍微提高一下成就感哦。因为我们的这个效率呢，如果一旦有提升呢，相对这个工作的成就感呢也会比较高一些些。那比较切记，就是在当月份不要像一个无头苍蝇一样，或者是像一个白忙的一直自转的陀螺，那是白忙瞎忙，然后没有方向哦。 更要切记的就是呢，在这个月呢，要适当的表态，就是自己呢有做了哪些的项目跟付出哦，才不会把你的这个功劳哦白白的都拱手让人哦，变成一个名副其实的工具人。那么在这个月份的工作运势上面是小凶的，那在财运的部分呢，属老鼠的朋友在这个月哦，呃，会有进有出哦。 那么会赚钱也会花钱，所以基本上算是一个蛮持平的状况哦。要切记一点就是呢，重点不在于你花了多少多少次数，而是是最终它的金额是多少。因为在这个月令比较容易会有这种，呃，花了这个大钱呢，然后却以为省了小钱的一个状况哦。 还有再来就是，你可能觉得我没有很花钱啊，我只有买了几样几样几样，可是呢，你买的都是很特大笔的资，那单个项目呢就是破万块元的，所以这个部分请必要留意一下哦。那财运的部分呢是属于平运的，那在感情的部分哦，在这个月呢，我们可以依靠亲友团哦，在这个月他们会属于我们的这个神助力。为什么这么说呢？他们可以借由他们的一些分析呀，或者是。 他们的这个看人的这个直觉啊，好，甚至是他们的一些建议呢，你可以突破你目前感情上呢自己不愿意承认的，或者是呃没有看到的一些盲点哦。那也可以让你比较知道是说到底呢，在眼前的感情呢是要进还是退，还是要守还是要 hold 住？那在这个部分呢，呃，询问一下周边的人呢，会是帮你在感情。 是可以大大加分的喽。那感情呢，在这个月份属老鼠的朋友是属运的。那再来就是健康的部分，健康的部分呢，在这个月呢，要注意的就是不要有压力太大的一个状况。那么它就会跟我们的工作是有相关的。如果你有碰到问题啊，你如果没有在一开始的时候就设定好的目标啊，或者是排好进度的话，你很乱、很手、很那个，嗯。 不知所措，那当然你的压力就会跟着来。随着这个交接案的时间啊，各方面你就会有所压力。所以呢，呃，压力会变成是属于人为的。所以在这个月呢，不管是感情上、人际上，或者是在工作的这个呃安排顺序上面，如果你都可以有妥善的前置作业，那么这个压力呢就不会那么大，在健康上，它对你的影响也就不会这么大了。还有在 这个月份哦，针对如果您过去有装过支架的，或者是您本来就有一些心脏相关的问题呀，哈，说心瓣膜啊，或者是心律不整啊这些问题的话，就格外要再留意一下哦。那适当的有需要的话，就是要回到门诊再次的去做追踪，会是比较好的。那健康的运势在这个月份是属凶的。接下来让我们看一下，针对属牛的朋友。 属牛的朋友在这个月令呢，逢的是堆贵以及三杀的一个月令哦。那排行呢是第一名哦，足足升了九个名次哦。那么在工作的上面呢，要注意哦。虽然我们逢的是很好的一个呃天时哦，但是呢，总是还会有一些意外的一些小插曲跟小状况，即便呢，最终都是能够顺利的落幕哦。 因此呢，在这个月在工作上面要注意有几个东西哦。呃，我们好学或者是想要了解状况都是很好的，但是不要让别人觉得你有那种打破砂锅问到底。要问到底也要看一下你问的是你的同同辈还是你的长辈哦。好，那么再来就是呢，如果过度的这种反应呢，也会让人家凸显觉得你是太过钻牛角尖哦。 呃，再来就是不要有过度的自信，凡事都要有这个呃第二个这个 plan 哦，会是比较安全的，也就是有多一个 backup 的 plan 哦，就像我们电脑都会呃备份一样的意思。那再来呃过度自信的状况之下，有的时候你会呃失去一个这个分寸哦，反而呢会比较容易跟这个呃同财之间呐有这个口角的问题哦。 所以呢，是非自然也会沾上。那虽然都最后可以处理掉，但是如果可以少了这一道的话，的工作运势就会变成，而不是单纯的中上了。那至于在财运的部分呢，财运的部分呢，我们属牛的朋友呢，在这个月我们的财库是属于大冲开的一个状况，所以呢，要切记就是阻碍是比较多的。 不要去随意的去做投资啊，或者是有这种想要去，呃，跟人家跟会啊这方面的状态。另外呢，借贷也是不太适宜的哦。还有，在这个月开销相对的会比较大，所以呢，只要记得在这个月赔钱机会会高，所以小、短型的小的操作都尽量避免哦。好，那我们这个财运的部分呢，是属。 较凶的状态。那至于在感情的部分哦，在这个月属牛的朋友比较容易比有很多的花招。这个花招呢，有可能算是用心良苦，想要让对方引起注意，也有可能是想要呃有一些其他的不良的想法，那就是属于比较两极的一个状态。看你的心态是怎么样，到底是要展示心意呢，还是是在。 掩盖你的行径哦，所以这边要请属牛的朋友哦，要尽量往善的那个方向去做哦，这样的出发点呢，才不会让事后呢会有一些呃不确定的因素产生。那在这个月呢，嗯，基于你的这个一些想要力求表现的方式呢，所以在感情的方面，我们是属于中平的。 那在健康运的部分，属牛的朋友呢，在这个月我们的饮食哦，要切记尽量是小口小口的吃，然后要放慢速度，以及呢咀嚼要更落实一些哦，不要用用这个狼吞虎咽的，不然我们的这个胃哦会比较容易胀气，而且会有消化不良的一个状况产生。因此，在健康运的运势部分是属于平运的。 最后我们看一下，就是属老虎的朋友。属老虎的朋友呢，在这个月呢，逢的是稳意啊，逢到六合、三合跟三会的一个状态。那在排名的部分呢，走的是第五名，拿落了两个名次。那在这个月令啊，属老虎的朋友的工作运势呢？ 算是不错的，而且是大吉的。为什么这么说？因为在这个月会比较顺利，因为机缘是比较多的，有劳有获哈，是可以，只要你愿意付出，就是可以有所得。那如果是要考试的朋友们，在这个月也是比较容容易，是可以有那个上榜的，然后到你要的科名哦。那要升迁卡位的机会也相对的比较高，只要你。 呃，有表态，或者是你有呃，之前就有事事实的去为自己铺这样的一个路的话，那么这个位置呢，相对的呢，在年后是比较容易上位的，在名利双收的这个状态之下呢，是比较高的。所以工作我们刚刚说了是大吉，那在财运的部分就偏中下的状态哦，因为在这个月呢，你比较容易会透过一些呃消费的。 行为呢，来掩盖自己的自卑感，比如说别人有，也觉得我也要有，或者就是比较盲从的去跟风的去采购一些东西。所以在这个月呢，切记一下，要先三思哦，再去下手，不然的话呢，呃，你拿到商品的时候，你只会悔不当初哦。所以这个财运的部分是属于冬夏运。 那在感情的部分哦，属老虎的朋友，请务必要学会怎么样放下自己的自尊心哦，呃，不要老是想说都要当一个十全十美的这个呃情人啊，或者是什么事情都要抢风头，适当的让对方刷一下存在感哦，让对方也有一些机会可以表现嘛，不要什么都是哦。那在感情的部分呢，是属于中平运的。 最后，在健康运的部分，属老虎的朋友呢，在这个月呢，怒火会比较旺盛哦。所以，女性朋友要留意一下，我们的痘痘会不会比较容易就冒出来了，或者是脸部的 T 字部位比较容易泛油光。混合性肌肤的朋友呢，就比较容易敏感，那擦保养品的时候，务必要调整一下呢，会是比较理想。那再来就是呢，不论男女哦，老少也要留意一下胆固醇，还有三。 单酸甘油脂的这个问题哦，如果过去您的健康报告上面呢，这个是亮红灯的，或是指数异常的，请格外的再留意一下。在过年期间、新年期间，不要过度的饮酒，或者是吃过多的零食，情绪呢更要稳定控制哦。适量的听一些这个轻音乐，对你都会有所帮助。健康的运势在这个月令是中下的。 以上呢是针对属老鼠、属牛以及属老虎的朋友，在这个月的生肖运势月报。喜欢的朋友，请务必在下方呢帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询或是想要了解自己在二零二一年流年的朋友，也可以透过上方的微信号或是下方的赖群组跟金玲老师联系。我是金玲老师，感谢您的收看，祝您开春大运！ 我们下期再见喽，拜拜。